Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gene bir Sonic oyunu oynayacağız. Evet. Uzun zamandır Sonic oyunu oynamıyorum. Sega. Bu arada Sega'nın oyunlarını çok seviyorum. Anime Master Prince Bu Sonic CD. Hani Plum Paradise. Bu bir bu bir Sonic oyunu. Daha önce de söylemiştim ama bunun farklı hali yüzükleri toplayalım ki Special Stage'e geçeceğim. Woohoo! Aa değişik değişik Eggman'in robotları. Wow! O nasıl bir hareketti? Benim... Hadi bakalım. Company topluyoruz bunları. Future'a gidelim. Geleceğe. Hani gelecek vardı ya bu Sonic CD oyununda. Kendime Shielded buldum. Buradan geçilmiyor. O zaman aklımı kullanmam lazım. Evet buradan gidiyoruz. Woohoo! Hadi Future! Ana! Geçemedim Future'a. Acaba hıza mı ihtiyacım var? Heh gittik Future'a. İşte duydum. İşte en harika şey bu. Future'a gidiyorsun. Aynı eski saraya gidiyorsun demek gibi. Hay hay. Bak iyi. Bak iyi ki orada uçurum yoktu. Yoksa bitmiştim ben. Buradan gidiyoruz. Aa dur orada yüzük şeyleri var. Buradan nasıl geçeceğim ben? Ha buradan geçiyoruz tamam. Hıza ihtiyacım var. Hoppa! İşte gene aynı yere geldik. Bir saniye durun ya. O kadar hızlıyım ki. Aa! Ah! Yüzükler gitti. Aa! Aa! Aa! Aa! kurtulduk. Ama evde yüzeye ihtiyacım var. Çünkü Special stage öyle gidiliyor. Hayır, hayır, hayır. Dur. O canı alalım. Uhu! Bundan alalım, kurtulalım. Kılıç arılar. Ee? Hop. Ne güzel atladım ama. Harika oyun. Efsanevi oyun. Evet biliyorsunuz ben Enes Batur gibi efsane demiyorum. Efsanevi diyorum. Hani Clash Royale'da efsanevi kartlar vardı ya. Bir de beğenmeyi unutmayın. Bunun diğer oyunları da var. İsterseniz onu da çekebilirim. Woohoo! Oğlum bildiğin yılan de Yılan köprüsünden geçiyor. Amy! Amy! Ne haber Amy? Amy. Ha sarıldı. Tamam. Biraz sarılsın. Tamam Amy. İşte Amy bizi orada bekledi. Ne kadar da ilginç. Ben olsam Amy'ye sarılırdım. Zaten yakında birçok bölümler çıkıyor. Cenker bölümleri. <laughs> gülersiniz bir arada. Ay hay hay. Heh, az kalsın düşüyorduk. Eyvah. Heh. Beni ıs... Bana o kılıcını saplayamazsın. Robot kelebek. Tamam. Woohoo! Ben de böyle bir oyun yapmak istiyorum ama. 14 yaşıma geldiğimde Türksel'de oyun yapacağım. Ben ilk önce FNAF oyunlarını yapacağım. Siz de eğlenirsiniz ama indirebilir miyim bilmiyorum. Sorarım. Türksel'e gidince. Gelecek beni bekle. Yanlış yaptım. Ana gidemiyorum geleceğe ya. Bu geleceğe gidilmiyor mu? Demek ki gidilmiyor. Hua. Neyse ben de burada devam ederim tane tavşanı kurtardım. Ben tavşanları seviyorum. Bonnie. Ama Bonnie'ye pek benzemiyorlar. Ah hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Allah. Ee, oraya... Eh, tamam kurtardım kendimi. Nasıl da kurtarıyorum. Ee, buradan atlayacağız. Atlamayacağız. Zıplayacağız. Bu harika. yaran işe yaramadı hız. Galiba yetmedi. Şu kılıç arayı bir yok edelim. Ah! Tamam. Havada yakaladım. Oğlum bu kadar yetenekli olunmaz bence. Bence olunun. Tank robot. Ee. Dur yüzükleri toplayalım. Hepsini toplayacağım ben. Çünkü Special Stage'e gitmek istiyorum gidelim. Gidilmiyor. He tamam. Dur. Aa! Allah seni yok etsin. Yok ettim tamam. Allah seni yok etsin demeyelim. Ulan Ay hayır hayır. Heh, az kalsın düşüyordu o kılıç arıların yerine. Woo! Hayır. Ah geçtim. Ama niye oradan çıktım anlamadım. O dev yüzükten çıkmamam lazımdı. Tamam. Special Stage vardığımızda ne olacak? Ana varamadım tane kalsiyum zümrütü toplayamadım. Neyse umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle Sonic oyunları istiyorsanız benim videolarıma girip beğenmeyi unutmayın. Ve şuradaki çıkan videoma tıklarsanız önceki videoma gidebilirsiniz. Yani çok uzun süreden sonra video yüklemeye başlayacağım. Ve YouTuber'ımı dondurmayacağım biliyorsunuz. Ama ara sıralar çok... Bugün iki video yükleyeceğim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.